мои, тего, соусы. Кулиешь. Ти дурачок. Тебе дівчина кинула. Мене її не було. Ну, послала. Чого? Кулієш. Якщо ти медик, то не означає, що ти все знаєш. Ти ж не знаєш, що взагалі Рамазан. Сам собі його засунув сраку. Наше, наше, наше мені друг? Не плач. Всі тілки суки, не плач. Ну, не плач.